Na casa 6.4, nós vamos representar aquele, digamos, aqueles conhecimentos que são próprios da missão e da é, função social dessa organização. Né? No caso do, do Instituto A Jogada, os conhecimentos são é, a administração baseada em jogos, né? como conhecimento base, é, métodos de avaliação de negócios, né, que a própria associação padroniza, então faz parte do nosso, nosso manual, digamos assim. É, enfim, todos os conhecimentos pertencentes à operação dessa organização, dessa entidade.